Отже, реєстрація закінчилася. Вже буквально за декілька хвилин розпочнеться урочисте відкриття е, змагань. Е, ну, свого досвіду я вам хочу сказати, що е, такий формат, як урочисте відкриття, він є не у всіх країнах. В деяких країнах Європи стрільці одразу приїжджають після реєстрації, йдуть на свої вправи, очікують суддю, очікують на брифінг, починають стріляти. Ми теж пробували запровадити такий формат в Україні, але учасникам не сподобалося. Все-таки учасники кажуть, що змагання це все-таки стрілецьке свято. Тому, будь ласка, давайте будемо це робити гарно і урочисто. Так що традиція відкриття урочисто відкриття змагань в Україні от, є сталою і вона завжди входить в цей регламент і розпорядок змагань. На відкритті е, головний суддя або директор матчу. Вітає стрільців, бажає безпечної стрільби, доводить якусь дуже важливу чи потрібну інформацію про е, регламент проведення матчу, а також представляє суддійську бригаду, суддійську колегію. Якщо є спонсор, представляє спонсора, ну і дають якусь додаткову чи необхідну, чи нагальну інформацію для учасників змагань.